muhabbat bahorday beg'ubor tuyg'u gohida quvonchu goh esa qayg'u kim uchun muhabbat ushalmas armon kimningdir bu tuyg'u qalbiga darmon assalomu alaykum mana shu ajoyib fayzli koshonaga o'zlarining fayzli qadamlarini bosib kelib mana shunaqangi chiroyli insonlar to'yida fayz to'kib o'tirgan qadrli buvijonlar aziz onaxonlar assalomu alaykum hurmatli otajonlar aka ukalar opa singillar kuyov to'ramizning eng yaqin do'stlari yoru birodarlariyu kelin poshshamizning dugonajonlari va nihoyat hammamiz uchun hurmatda e'zozda to'yxonani to'rida joylarni eng zo'rida tashrif buyurib o'tirgan quda tarafdan kelgan aziz mehmonlarimizga ham yuzlanib yana bir bora assalomu alaykum xush kelibsiz qadamingizga hasanot deyishga ijozat bergaysiz assalomu alaykum aziz mehmonlar assalomu alaykum hurmatli mehmonlar duogo'ylarimiz barchangizni bugun 20 fevral poytaxtimizning eng chiroyli koshonalaridan biri ofarin koshonasida ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz bugun eng baxtli kun o'zbekiston respublikasida ikki sevishgan qalb birlashgan kun bositxon va mushtarixonlarning eng go'zal kunlari baxt qasriga ilk qo'ygan qadamlari kuni aziz mehmonlar bugungi fayzli kechamizni fayz qo'shadigan sizning a'lo kayfiyatingiz bo'ladi albatta kelin bilan kuyovimizga eng pok eng chiroyli tilaklaringizni bildirib raqsingiz bilan to'yimizni fayzli o'tkazasiz degan umiddamiz xush kelibsiz deymiz yana bir marta azizlar bilasizki o'zbegim xonadonida shunaqa chiroyli kunlar chiroyli to'ylar bo'lar ekan san'atkorlar mehmonlarning xizmatida bo'lishadi ruxsatingiz bilan bugungi kechada mezbonlik qiladigan san'atkorlarni birin ketin sizlarga tanishtirib qo'ysak bugun davramiz markazdan uzoqlashmagan holda hamda sizdek qadrli fayzli mehmonlarni zeriktirib qo'ymaslikka va'da beruvchi boshlovchilar e, latofatli hamda maftunkor sitora farmonova hamda kamina sadulla fathullayevlar alloh qodir qilgancha xizmatingizda bo'lamiz ana endi ruxsatingiz bilan bugungi mezbon san'atkorlarimizni ham sahnamiz to'riga taklif qilib ham sizlarga ham tanishtirib o'tsak sadula bilasizmi bugun fayzli mehmonlarimizni ko'rib eng chiroyli juftlikni ko'rib men yana bir sirni ochmoqchiman aziz mehmonlarimizga bugun oddiy kecha bo'lmaydi fayzli kecha bo'lishidan tashqari yulduzlar yog'dusi bo'ladi va buni biz sizga va'da beramiz aziz mehmonlar barchangizga yoqimli ishtaha tilagan holda a'lo kayfiyat tilagan holda fayzli oqshomimizni ochiq deya e'lon qilamiz va mamnuniyatlar sahnamizga kechamizning mutlaq mezbon san'atkorlari shohona guruhini taklif etamiz marhamat qarsaklar bilan kutib olamiz shohona ansambliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz gap bo'lishi mumkin emas azizlar mana e, bugungi mezbon san'atkorlarimizni mazza qilib boshlarini chayqatib o'tirib tinglaydigan qo'shiqlari ham tugadi e, endi haligi biza ham hech qachon televideniyada chiqib axborot o'qimaganmiz buni yaxshi bilasizlar shuning uchun bizni bugun to'yda diktorlik qilish niyatimiz yo'q sizlar bilan suhbatlashib hazil huzul qilib mazza qilib bugungi kechani o'tkazish niyatimiz bor bu deganiki boyagi g'amgin qo'shuqlar tugadi degani to'yimizni серьезный официальный qismlari o'tib ketdi degani bu yog'iga to'y boshlandi o'rtoqlar to'y sizlarniki to'y hech qachon kelin kuyovniki bo'lmaydi to'y mehmonlarniki bo'ladi nimaga kelin kuyovga qolsa bitta nikohdan o'tadi zakisdan o'tadi bo'ldi kirib ketadi to'y mana bu dasturxon mehmonlar uchun qilinadi shuning uchun biz bizani to'yga gaplashishayotganda xonadon egalaridan so'radik sitoraxon bilan sizlarni to'yinglar qanaqa bo'lsin o'zi ayting qo'limizdan kelganini qilamiz deganimizda необычный deyishdi hech kimni to'yiga o'xshamagan to'y bo'lsin deyishdi sadulla eshikdan kirayotganda mehmonlarimizga taqiqlangan qoidalar borligini aytishganmi aytishdimi sizlarga aytishmagan bizda man etilgan qoidalarimiz bor bugun o'shaning uchun bu to'y hech kimni to'yiga o'xshamagan to'y bo'lishini xohlab sitora bilan biza bugungi kechaga man qilingan narsalarni kiritganmiz shundoq ekan o'tirgan mehmonlarimiz ko'p emas ikki daqiqaga qoshuv vilkalani shundoq qo'yib e'tibor bizga qaratib tursanglar bugungi kechada man qilingan narsalarni sizlarga yetkazib qo'yamiz demak bugungi oqshomda birinchi man qilingan narsamiz qarsak chalmaslik qat'iyan man qilinadi rahmat sal sekinroq bo'lsa ham tushunganinglarga rahmat endi ikkinchi man qilingan narsamizni ayting ikkinchi man qilingan narsa men hozir ahamiyat berib qarayapman xo'mrayish bugungi foizli kechamizda qat'iyan man qilingan to'ppa to'g'ri chunki bugun xursandchilik kecha bu bu bu qoida ko'proq ayollarimizga tegishli hurmatli ayollar ko'rib turibsizlar professional foto video montaj ustalari sizlarni xizmatinglarda shuning uchun sitorani gaplari gap xo'mrayib o'tirish qat'iyan man qilinadi kimdir eri bilan urushib qolgan bo'lsa ham zo'rg'a bo'lsa ham kulib o'tirsin endi uchinchi eng asosiy man qilingan narsamiz man xonadon egalarini yaxshi bilaman qaranglar dasturxon to'kin sochin orzu havosli xonadon lekin shundoq bo'lsa ham bugungi kechada haddan tashqari ko'p ovqat yeyish man qilinadi yo hayron bo'lmanglar bekorga aytmayapman chunki haddan tashqari ko'p ovqat yegan odam mana bitta sho'x sho'x qo'shovlar bo'lganda raqsga chiqish o'rniga boshqaqa chiqib ketishi bu deganiki bor yo'g'i sizlar o'zinglarni tabassumingizlar qarsagingizlar va albatta raqsu samoyinglar bilan kechani fayziga fayz kiritasizlar degan umiddamiz azizlar va sadula men bir narsani va'da bergandim aziz va hurmatli mehmonlarimizga bugungi kechamiz chiroyli fayzli sizning kulgingiz tabassumingiz kayfiyatingiz bilan a'lo darajada o'tsa-da bizda yulduzlar yog'dusini va'da bergandim va bizda ilk mehmon san'atkorimiz tashrif buyurdilar azizlar kutib olasiz estradamizning yorqin yulduzi latofatli hamda maftunkor nilufar xonim usmonova qarsanglar albatta azizlar mana o'zinglarni guvohliginglarda bugungi kechamiz juda yam chiroyli boshlandi ajoyib davom etdi mana asta sekinlik bilan o'zini nihoyasiga ham yetay deb qoldi lekin biz bu gapimiz bilan bugungi to'y tugadi deyish niyatimiz yo'q iloyim to'ylar to'ylarga ulasin kelasi yil xudo xohlasa beshi to'ylarda kelib xizmatlar qilib sizdek nurli fayzli insonlar bilan diydor ko'rishish bizga ham nasib qilsin deb qolamiz azizlar musulmon xonadoni borki shunday chiroyli ulug' kunlar duo bilan boshlanadi duo bilan yakuniga yetsa nur ustiga a'lo nur bo'lardi xudo xohlasa man xonadon egalaridan boshida so'raganman to'yimizni duosini kim qilib bergan yaxshi desam hoji bobomiz borlar iskandar hoji bobomiz duo qilib beradilar deyishgan agar shu yerda bo'lsalar tezda yetkazib ularni davramiz to'riga taklif qilasiz va ularni chiroyli oq fotihalari duolaridan keyin yor yor sadolari ostida kelin kuyovlarimizni xonadonga go'shangalariga kuzatib qo'yamiz azizlar rahmat sizga bugungi fayzli kechada biz bilan birga bo'lganingiz uchun hurmatli mehmonlar qadamingizga hasanot deymiz va yana bir marta eslatib o'taman bugun sizning xizmatingizda estradamizning umidli guruhi shohona guruhi mumtoz raqs ansambli estradamizning yorqin yulduzlari shohruxxon ziyoda hamda nilufar usmonova va boshlovchilar kaminamen sitora farmonova hamda sadulla fathullayev bo'ldik azizlar biz mehnatimizga rozimiz siz ham bizdan rozi bo'ling rostxon mushtari yana bir bora baxtu saodatli bo'lishingizni tilab qolamiz albatta azizlar sog' bo'linglar kechamiz yana qisqa fursatlarga davom etar ekan albatta biz sizlar bilan xayrlashmaymiz shunchaki ko'rishguncha deymiz bu xonadonda ko'proq to'ylar bo'lsin fayzli kechalar bo'lsin barchangizga katta rahmat yana bir marta to'ylar muborak bo'lsin